来，大家好啊！欢迎收看五月三十一号月底哈，然后的老爹开奖哈，天天开心。来，我们来看今天开出的号码，来零一零四二一二五三一空一空数里一里共三笔。今天是冷牌热牌，来，来来看啊，哈，二盒中一万一千六百一十三注，啊，跟昨天比嘞，一万两千，比昨天昨天差一点点哦，哈，但是你看。 夭寿。你看，你看，你看，哦，你看即拜，咧拜六诶，你看即拜五诶，哦，台菜加己加加安尼有无？哦，台济台济共加己加加安尼，怪袂见少吼来，所以咱安怎爱加油，咱爱加油，吼、好，来，咱即满来看，即满今仔迄个板路分析，吼来，到底甲即个数字甲放较大，板路分析者吼来，好来，咱来看最详细啊，来，咱来看这个零一有无？ 来哦，板路乖宝宝，一二三四五，一二三四五，阿来亏无？好，后来给那亏零一有没有板路？没有板路可言，好，没有板路可以抓。好，来零四，来零四，哥哥今仔这侪人丢诶，今天很多人中零一零四哦，零一零四二一，哦，三一，这四机，所以今仔二合丢为盖追。好，后来零四偏偏就是因为，他十五期。 哦，大概今天最近大家都签冷门牌，这十五期没有中，大家觉得零四差不多要出来了。哦，果然不出所料，零四果然出来了。哦，零四果然来了，果然信守成用的零四就来了。零四一出，零九有机会；零四一出，零九有机会。这个时候零四出了，零九会不会带着走？哦，大家自己看一下。好，大家自己看一下。好，来我们来看二一。 你一记给我吼，哈！坦白讲，哦，他今天有点出乎意料的跑出来，哦，有点出乎意料的跑出来。来，二亿上上一期咋几无亏了？哦，咋几哦？整整十期没有开，而且哦，他没有相关的牌跑出来出。你看，他的上一期牌是一号四号，所以代表二亿会不会连庄？哦，那来仔细看二亿哦，上一期有一号四号，我无控一控数，这局有控一控数。 二一有机会连庄无？那二一有没有机会连庄？好，好，这大概参考一下。好，二一有没有机会连庄？大家参考一下。好，好，过来二五，哇！你看二五是不是乖宝宝？一二三四五开白，一二三四五开白。这老爹点来讲个正杠的班老白，正杠的班老白有无？你看零一，一二三四五，一二三四五，正规的好宝宝。 有无？囝仔有看板路诶，昨有看板路诶，即支二五就钓到，互你笑嗨嗨啦！好，昨天就有讲了，二五这支真的很漂亮，好，哦，真的很漂亮。好，后来咱来看即个三一，咱讲过啊，一三三一伫咧上啊，个人伫咧上啊。啊，老爹嘛我讲，二八三零一直咧亏，会不会带动这个二九跟三一？会不会带动二九？ 跟三一出来，还有二六、二六、二九、三一，果然三中一被他抓出来了。哦，今天来讲，老爹应该来怎么讲？喜获三星啦！哦，喜获三星零一零四跟二五啦，哦，喜获三星啦！好看板路的朋友们，我们持续的加油，持续的加油下来，好不好？哦，持续下油下来，好。我们板路探讨在这里之后，我们就开始要这样画面哈，我们就要转到哪里了？转到来人家介绍。 各个大神来介绍，大来看一下。好，现在看下这个黑寡妇。你好，有个是介绍一三，有个是一三啊。哦，好，二九啊，二九到底要不要出？南宫杰，二九该不该出？我也觉得二九该出了，都已经摇了那么久了，你竟然还不出啊！我觉得二九一定要出，二六也要给一个交代，不然台彩你真是混蛋。 哦，二六二九真的要给人家一个交代了，我是这么觉得啊。哦，好来，我们来看零六零八。哎呀，控流啊，控流！来，我们来看控流基金。你看，一二三四五，一二三四五六七八九十，它会不会是倍数之后而开出这个东西呢？会不会？有没有机会？有没有机会？我们来看看零六上面有没有东西给它带着。 二四二七三四三七没有，好来零六这里，零四一零一四一九二零都没有带到，都没有板路跟他有看 K 耐，所以零六平均是有啊，硬要讲板路就是五乘以五变十两倍，第十一期出零六，不然坦白讲真的没有话可以来形容它为什么应该要开哦，没有理由而开哦，没有理由而开了哦，好来零八。 咱来看，你看咱零八零九带零八零九带零八有无？哦啊，借问一下，啊有零九无无呢？大家参考，好，即老师老爹讲诶吼，啊，咱家己参考，咱家己参考，咱家己参考看卖下子，好无？好，咱来看个托尼讲，零三一八空三一八空八空空空三空一，好来空三。你看零三十四期无亏啊，夭寿十四期无亏啊，哦。 啊，十四期无去的前提是安怎？你看，弄个公用货币，有零九、零八、零九左右爱出来啊有出来，拢无出来。我觉得零三可能会持续不开啦，但是大家考量看看。好，啊，你一八，来来来，看一八，一百四期无开啊？好，啊，一百涨一起有什么共同？哦，来，零一带一八，零一带一八，那零一隔一起带一八，所以一八机会高不高？ 不错哦，老爹把它记起来，一八，我觉得可以，那我觉得可以，好来，哎呦，这个精彩五三九，这个超超秀，零六三六，来，老爹他说跟我零六，零六刚刚就被我打打枪了，然后我说除非是两倍啦，两倍也是不无可能，然后那我们来看三六。 三六两期无开，来我我我两期开一期过哦，有两期开一期过的哦。哦，我们两期看一期，我们来看一下有没有相同的号码。三七二四一八零九零六，真正是零六，真正无好过来。咱来看嘛，后一期有无？哦，诶来看，诶诶来看行的话，零一带三七下来是不是？那近期还没有什么好东西它带下来没有呢？哦，零一。 有待三期，所以有没有机会？大以可以考虑哦哦，三期半冷不热哦，半冷不热，我们可以把它考虑起来哦。好，我们考虑起来。好来，好，来三三三四来矿三三三三啊，三三来，老爹明天直接再大预测。 如果这个组牌没有封牌，老爹从此退出直播界，退出江湖，好不好？来，一一二二三三一定封牌，一一二二三三一定我封牌，不要问我为什么，因为爱。嗯，你看二二三三有没有啊？只是刚好没有中一一有没有哦？然后你看哦，很容易中一一二二三三哦哈，所以一一二二三三这组号码很好买。 哦，不知道买什么的，买一一二二三三一零二零三零那就对了。哦，还有一只零一零五一零，这三组号码绝对封牌。这三组号码绝对封牌。好，老弟干话讲完之后，来三三三三，你看到三三十一十五期没开了？啊，三四嘞，十一期没开了。好啊，三四有没有同样的牌可以下来？没有，龙宝。 单公讲了，我甚至觉得这两支牌是冷牌了，但是有人播我们就讲，好，小编给我们什么我就讲什么。来，二八三八，礼拜三八，来哦，礼拜叫做当红炸子鸡啦，连三之后再来开个几个，我觉得是很正常的。今天棒流啊呢，地地佬啊呢，所以我觉得二八有可能过来低落啊呢，好，有机会来低落哦，哦，有机会来低落哦，好，来看三八，来来来。 零一带三八来，零一带三八，啊，零一带三八，加接拍，啊，零一带三八，啊，这个三八有机会无？有机会哦，哦，这个三八有机会哦，哦，这个三八可以考量一下哦。我们再看下一个，你看这个豆豆先生，又是一三，一三又来了，好，又是来介绍一三的，好一三，哦，啊三六嘞，来，咱来看三六。 三六到底是水还是无水？大家讲好听看蛮好，来，你看三六有没有板路的可以对应的？无，这里嘞三六有无？三七三九三六三七三九三七带下三六是真的很漂亮，三六三七是各各一点点啦，好难讲。振。好，那有没有机会有啊？曾经两期之后开一个三六，所以并非不可能。好，并非不可能哦。好，来。 来来来，这个维尼熊，维尼熊叫做送分题二零三零，我们也直接讲一零二零三零，就是一定要封牌，不封牌砍头哦，不封牌砍头哦。这个二零三零，来我们看二零三零，二零在哪里？给亏看啦！我告要求的啦。然后大家大家都知道，哎，太太，你是不是有偷看节目啦？啊，都知道人家一零二零三零偷偷的封牌，每次都买三千注，把你把你买下来了。 啊，你是不是故意把二零三零给藏起来？哦，你是不是故意把一一零二零三零给藏起来？泰国贵到啥贵啊？你看一零啊，太贵，唱上贵，唱十个啦。了？哦，二零啊，唱十个啦。了？哦，三零我们就不用讲了啦哈。啊，你们出三零出来没？跟人家双双对对可狼丢。哦，是早告泰国贵。后来刚刚有人讲三二三三，这个三三三四，这个黄真真讲三二三三。 哎呦喂呀！我是真正感觉三二三三三四是 B 级白啦，啊，如果讲真正被存，我嘛无意见啦。好，我嘛无意见。嗯，我是觉得这个牌，我们考量一下，好，我们兄弟们，我们考量一下，好不好？哦，来下一个，最后一个麦哥，一八二九，来，我们来看一八，一八四几啊，一八四几啊，老头老弟讲一八五赞。 零一带一八，零一带一八，零一带一八，好一八五岁，南我讲，我今天感觉一八五岁啊？二九吼，真正是等甲你二十一期啊啦！你嘛帮帮忙，你个毋出来，你试看买啊！哦，你个毋出来，试看买啊！好，今天呢，老爹呢的板路分析哈，到了这里，哦啊，老爹用新改版的方式哦，然后让观众们大家来看看老爹在讲板路的过程。 哦，然后跟一些朋友们报出来的牌，我们用板路实际来去报牌，然后让大家呃用一种新的方式来去做一个面对。哦。那也欢迎大家哦留言给老爹，让老爹知道说，诶，这个方式你们喜欢吗？我们不断的改进，老爹永远在改进当中，啊，永远在朝最让你们看起来最舒服、最容易懂的方式。记得订阅老爹，打开小铃铛，我们开启。 头彩，我们一起坐上头奖列车，好不好？跟上早火车要开动了，好，大家，我们明天见，拜拜。